يدي فخرج قرتي الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين الحسن ثم الحسين للنبي قرة العين نورهم كالكوكبين صلوا عليه وعلى بيت النبي والسيد العربي لهم ذات يدي ففرج خرافي كل من صلى عليه صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه يا أنا بيت النبي السيد العربي لكم نادات يدي ففر في النبي المصطفى ابن زمزم والصفا النبي المصطفى ابن زمزم والصفا من تعالى شرفا كل من صلى علي على بيت النبي السيد العربي قم ذات يدي فخرت قرتي اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إن قيل زرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول قولوا رجعنا في كل خير واجتمع الفرع والأصول قولوا رجعنا في كل خير واجتمع الفرع والأصول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم